فاطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata ya ikhwan sangat kikir kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah mana air mata ciri khas seorang yang saleh orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal mana air mata di salat tahajud mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita untuk men, ma, uh, untuk menendam untuk menyakiti kaum muslimin Kita, kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jal untuk menyempurnakan bahawa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah.